וגמרתי. שיט, יש לי לואו באטרי במצלמה. אוקיי, אז אני אהף להטעין את המצלמה, כי יש לנו יום ולוגים ארוך, ולהתקלח באותו זמן. Six and a half hours later. אוקיי, אז אני התקלחתי, הטענתי את המצלמה, ולפני שהוולוג הזה התחיל בעצם, אני קמתי בבוקר בבית של אבא שלי, והוא היה צריך להקפיץ אותי. אה, לפה בבוקר כי הוא הלך לעבודה, אז אני פה, ולא ראיתי את מייבל ודיפר מאז, אה, מאז אתמול בצהריים. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם מי זה מייבל ודיפר. עכשיו, אם ראיתם את הסרטון של הפוקימון גו, אז אתם בטח יודעים על דיפר. אתם בטח מכירים אותו, זה חתול זה חתול שחור כזה. אז מייבל זה בעצם אחותו. אמ, וכן, בואו נלך לפגוש אותה. אז הרגע הבנתי שהם הלכו לשכנים, לגינה שלהם, אבל עכשיו הם חזרו. טיפי, טיפי, טיפי, מה קורה? מה קורה? עכשיו, אם אתם עוקבים אחריי בסנאפצ'אט, אז אתם בטח מכירים אותם די. אבל אני יודע שאין הרבה צופים שעוקבים אחריי בסנאפצ'אט אז אה, כן אוקיי הנה היא, אני יודע שזה נראה קצת אכזרי אבל זה לא ממש ככה היא אוהבת שמחזיקים אותה ניבו וואו וואו וואו וואו אל תפלי לי מהיד כפרה אל תפלי לי מהיד אוקיי, אז עכשיו מה שאני עומד לעשות זה קצת להירגע מול היוטיוב בפלייסטיישן. אה, זה פשוט כל כך נוח שיש לך בפלייסטיישן את יוטיוב, וכן, אני הולך להירגע קצת עד שאני אבין בעצם מה הלו"ז שלי להיום. בואו נכין מנה חמה. אוקיי, אז עכשיו אתם בטח חושבים לעצמכם, היי hey, נטע, זה לא כל כך אחראי שאתה אוכל בבוקר מנה חמה. אז בואו אני אסביר לכם משהו. במשך כל השירות הזה שהייתי מישראל וניו יורק, אני החלטתי שאני עושה שינוי תזונתי ואני מתחיל לאכול יחסית פחות מבן אדם. ממוצע זה מה שאני אוכל, משהו כמו 30-40 אחוז פחות מבן אדם ממוצע. זאת אומרת שמה שאני אוכל בבוקר זה תפוח וכוס תה. אז אתם יודעים, מותר לפעמים להיות גרגלן. ואז אתה תבין שהמזגן שלך נשאר גלוג בבית. ממש טוב. ו... פאק. אוקיי, אז יצאתי עם האיש הזה. אה? כן? אה! כן, פוקימון גו וכלב. לא כן. בואנה, רגע גיליתי כאילו שאני הבן אדם היחיד בישראל שאין לו פוקימון גו. כן. תכלס כן. וזה אפילו לא יצא רשמית. זה עקף את וואטסאפ. כן, וואו, זה עקף את וואטסאפ? וקנדי אה, קראש. וואו. זה אפליקציה שהורידו ממנה הכי הרבה עבודה. וואו. <laughs> אתה מפריע לי באמצע טיימר. צילמתי את זה, והכאב הזה תקף לי את המצלמה. יאללה, תעשה גלגלון. רגע. אוקיי, אז אני הולך אה, לראות אם אני יכול לתפוס פוקימונים. Thank you.